ಟಿಪಿ ಸೂರ್ಯ ಬ್ರೋ ಅಯ್ಯೋ ಧನು ಬ್ರೋ చెప్పు bro bro big fan bro love you bro big fan big ಎಸಿ ಏ ಏ ರಾಜ್ತಾರ್ ಅಣ್ಣ ರಾಜ್ತಾರ್ ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು please no Kannada bro no Kannada bro will talk no talk I think Dhanu ಅಣ್ಣ ರಾಜ್ತಾರ್ friends bro. next- ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು I take some request okay because request full ಇದೆ ಒಂದು ಹಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ ಇದು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಧನು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ You know, bro, Raisler, bro, I told him gave told bro one Kannada word. Okay, that is good word only. But well, bro, saved in biography. Check na. I told, I told that word. ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಓಕೆನಾ okay, ಓಕೆ ಬ್ರೋ okay, ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ದು ಹಾ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ತಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದವ್ರೆ ನನ್ ಮನೆ ತಳಗಿದ್ದಾರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾಡಿ.